Mi esposo se hizo operar, mi hija, mi otra hija, está con él, y ahorita que me he operado. ¿Y por qué escogió usted el doctor Matamoros y no otro doctor? No, porque nosotros sabemos que él es un buen doctor y también eh, él ganó, sabemos que ganó una, él es el mejor doctor de aquí de, de aquí de, todo Ecuador. Sí, de todo Ecuador. ¿Y uh, usted vino de una provincia lejos de aquí? Lejos de... de ¿Cuántas horas, de viaje para llegar hasta el doctor? Sí, sí, de este, seis ocho horas. ¿Y uh, qué le hizo el doctor exactamente? ¿Mande? de, qué le operó a usted? Me operó de la catarata. ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Tenía miedo antes? no, antes no tuve tanto miedo. Después que me operó fue un poquito que me vomité y parece que este ojo, él desde un principio lo vio que tenía un poquito como algo, pero este sí ya. ¿Realizó dos ojos, uno después? <clears throat> Este primero y este, pero este sí me ha dado un poquito de eso. Ok, gracias. ¿Cuál es su nombre? Armandina. Armandino, gracias.